Бүгін 9 февралда Финансы министрлігіне қарашты мамлекеттік бажы қызматының борбордық аппаратының имаратында бажи органдарынан 2022 жылдың 4 кварталына жана жалпысынан 2022 жылға қызмат көрсету ішінің жиынтық қойынша коллегия ол өтті. Иш жараға министрлер кабинетін төрағасы Ақылбек Жапаров қатышты. Акыркы бір 10 жылдың ішінде біз 50 э, миллиард сомғадағы дагы жүргенбіз. Э, Сіздер салыштырып атсаңыздар керек, 2019 жылы дәлі э, өзіңіздер көрсетіп атасыздар, 4 э, кварталдары кварталдар менен салыштыра тұрған болсаңыздар, тамаж менен салғанда 345 мин тонна, бұйыл 4 кварталдықы 449 мин тонна, 100 мин тонна ғайрыма болып тұр, 25 пайызға. Бірақ чоғылтып ақшаның көлемі 3 көп болып атты, 3 разы. Это не 15%, не 6%. Это целых три раза. Да? Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, э, можно и нужно э, этим хвалиться, но впереди еще большие задачи стоят. ал жетекчиликтин алдына 2023 жылдын аягына чейин 94,6 миллиард сом бажы төлөмдөрүн чогултуу тапшырмасын койду министрлер кабинетинин башчысы 2022 жылы мамлекеттик бажы кызматы акыркы бир нече жылдан бери биринчи жолу 74,3 миллиард сом суммасында бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыздагандыгын белгиледи мамлекеттин казынасына казынасынын киреше бөлүгүнө Э, планды көрсөткүчтөрдү аткаруу боюнча бажы төлөмдөрүн толугу менен камсыз кылып берүү экинчи приоритеттүү тапшырма ошол э, контрабандага каршы күрөшүү э, биздин эң бір чоң бір тапшырмаларыбыздын бири болуп эсептелет мамлекетибиз башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир аз аймактык жагынан бир аз тар болгону менен бирок контрабандалык жүктөрдүн кирүүсү ушунга чейин дагы эле токтой элек бирок менен күжүрмөн э, даярдыкта күрөшүп атабыз э, башка күч түзүмдөр менен биргелешкен э, биздин иш пландарыбыз бар ошол ошолордун негизинде болгон толук иштерди аткарып баягы жалпысынан контрабандалык 24-ді шығыларды жойы ойынша, әрекетті үсабдан үшін әлемі. Әскерте кетсек, 2021 жылы бәджет өлемдеріні түшісі 46 бүтін 119 млрд сомды, әлемі 2020 жылы 28 бүтін 119 млрд сомды, 2019 жылы 43 бүтін 113 млрд сомды түзгін. динамикасын